Read the book Creative Learning for Beginners. Для начинающих знаки транскрипции, часть 6. Чтение буквосочетаний. Чтение буквосочетаний, согласные. C8, ch, cheese, pit, cat. S8, sh, shop, fish, she, cake, stick, back, nick. Cheese, teach shop fish she stick back nick Подписывайся и учись отдыхая. Ваш темный английский Виолетта внесет немного света